的外面只有三十度。 洗手。啊，你刚刚有没有给他换电池？又没充，也没换，然后也没把另外一颗拿下来。他说这个深度有一点六公里。长毛象。哦。我们已经进入大峡谷国家公园。 红色的，红色的那个路线到 h e r m e s Rest。小笨猪。我们就是因为加州规定，加州旧金山不是很多媳妇？对啊。他多问提的斜坡，他们规定你方向盘要就是往墙壁那边。哦。万一车子往下滑，的时候，会直接去。 好，那你要在那边等我，我把车开过过来嘛。没关系，我陪你走啊。当然。那边太热了，真急 百三十四公里吃饭，然后再加，再加一百两百块，哇，是百四十块。哇，小要多久？要半小时啊？要半小时区了。对啊。所以我们今天要转了一个小时吗？对。哇。 玩的，好冷哦， <laughs> 我发这么远，换你拿。大便鼻子好痒。没有大便，没有大便哦，那你的大便都在那消化掉，又回头了，过来没有。 哦！轮到发疯了，轮到发 吗？不约。哎，好了吗？ <laughs> 对不起，那那怎么办嘛？的这台相机是不是真的很啊，我就还没比动作呢。 这么难吗？下一这么难，我用我的哇！次一定让你半考半满。 还好只有一两公斤，不然你看我怎么算。

危险，又占用的位置。他他跟你说要停那个 Area C，我不知道，我啥都不知道。快 <laughs> 点！